Ride and watch hentai all the time with My soul is tormented by succubus, colossus, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this. This got me. Uai, eu ainda boa de boas. Ideia. Hoje eu tô com bem 10, eles atingiram a meta de 5 likes, valeu, man. Aqui, ó, XLR8, bora se transformar já nele. Ó, mano, que Forever King Knight. Bolinha. Ah, que louco. É muito da hora isso, velho. E é bom também. Eu lembro que tem uma carta de sumô, hein? Aqui. Eu lembro, que, eu lembro no lugar que tem carta de sumô. Nesse mapa. Mais Forever Tonight. Cara, esqueci, mano. Os que são os Forever Tonight. Cavaleiros para sempre. XLR8 é bom pra, pra personagem que é, que é, que é atirador, velho. entendi. Beleza. Tá. Eita. Hora do show. Claro, galera. Que né, não deve ter pra comprar esse jogo mais, eu acho. comprar de CD. deve, sei lá. Deve ser barato, eu acho. É difícil de usar o XLR8. Aqui, ó. Virou quatro braços. Aqui. Tomou o card. Acabando virar o Chamas. Mano, olha que louco, velho. Oh, yeah. Oh, yeah, boy. É. quadrado, quadrado, triângulo. Ô louco, o cara solta um blast como meu amigo Luffy falaria. This could Que quatro braços. grenade launcher. triggers. You can probably kill the system with a heavy object. Morro. Mano, eu tô muito quieto, velho. Eu tenho que ficar mais falante, velho. Sério. Mas beleza, galera. Vamos bater um papo, né, mano? Ah, acabou. A gente vai cair, né, mano? Hum. Qual do quatro braços? Quadrado, quadrado, triângulo. Ô, oh, louco! Ah, não, velho. Olha isso! Mano, eu tô quieto de novo. Desculpa, galera. Primeiro, vamos abrir aqui. Eu posso bugar o jogo. lá contra o Olha, foi invencível. Vamos virar o chama. Vamos pegar aqui as bolinhas. E ganhar um sumo card. Toma. Pô. Isso, Nossa, mano, é muito forte. Parkour. Trouxa. Parkour! Bola ao quadrado. É, galera, a partir de agora eu vou dar um corte, tipo, vou dar vários cortes agora porque o vídeo tá longo e também, tipo, eu morri muito aqui não sei porquê, porque esse, esse bicho desgraçado fica usando só a porcaria de um de um ataque só. Eu vou cortar por isso. Fui. Não! che bosta. Tell me, what's going on here? Who's drones are We were making haste toward the area known as 51. Lord Enoch leads our campaign there to smite the off-world infestation. Enoch is taking over Area 51? He seeks only to emancipate it. Lord Enoch will use the technology therein to power a weapon of worldwide deliverance to stop the Forever Knights is to deprive the Earth of its last, best hope. Enoch doesn't offer hope to anyone but himself. We should find him before he makes a bad situation even worse. No. Pera aí, velho. Mas beleza, galera. Espero que vocês gostaram desse vídeo. 5 likes pro próximo de novo e falou!